ndicela okokuba sizisote xa usote ezi box nezi shapes zilapha phambi kwakho uzibe okay yintoni luyiphetheyo phethe ntoni Good, uphethe ibhox. Wena uphethe intoni? Ibhox? Uphethe ibhox? Ibhola. Iphi ibhola? Iphathe ndiyibone. Okay. Wena uphethe intoni? Khambe ndiyibone. Wena uphethe intoni? Yintoni leyo? Ithetha. Hmm? Ibhox. Uphethe intoni wena wasonke? Ibhox. Okay. Mamela ke bantwana bam. besithetha ngezi shapes ngofa iveki yonke andithi andithi aminathi ndicela ujoye kum besithetha ngazo yonke iveki mos ne sathetha ngeziqengelekayo sathetha ngezithini ngezitshebelezayo ne ngoku ke ndicela wonke umntu ayipha ajonge ibhox yakhe ukhona umntu engenayo ibhox apha ukhona umntu engenayo ibhox wonke umntu nebhox uyayibona ibhox ineefaces ubuso jonga ndiza kubalela obu buso bale books one two three four five six zingaphi ifaces zebooks ndicela sizibale cela uyibale ndicela uzibalele nawe ibambe so uzokwazi ubale nalapha ngezantsi ibhoksi yakho beke kakuhle beke kakuhle kuqala beka kakuhle ibhoksi yakho beke beke kakuhle inathi beka eke eke masiye ke nawe unakho one e-e bala kaloku qala apha phezulu ikhona ongayibalanga kha mbonisi mbonisi one ehe ehe good well done yebana ke ngoku iibhoksi zethu zingaphi iibhoksi yethu zinobuso obu six faces ngoku ndiza kunika ke ngoku intoni iphepha lakho sithini sitreyi sentoni iibhoksi zethu uzawuzoba uzawubeka ibhoksi yakho phezu kwephepha utsho ugqiba uthini uzobe ngathi andinayo nelide nje phaa thank you ngeke so ibambe nci apha phakathi litheni iphepha ya ibambe nci apha phezulu awenzeke Beka, beka ibox yakho. Beka ibox yakho. Sisi, beka ibox yakho. Okay? Ubhala ngesiphi isandla? Nantsoke. Bamba apha phezulu. Bamba apha phezulu. Bambe nci, ungashukumi. Trace akhe yenze. hambesi right round ungashukumi suyisusu suyisusu bamba phezulu bamba phezulu ke hambisi ungashukumi bambe apho mqi hambisa ke yenze lithi good soke sizobile ne okay iza ke inathi ngaphambili sikhangele into yoba masijongele ka inathi masimthathe sandiwisa masimthathe hlala kakuhle okay jonga jonga le ka inathi jonga le ka inathi uyinathi uzobe ntoni apha sure ngeyiphi le shape no Is it a square? Is it square? Huh? Eh, where rectangle? Kutheni usithi rectangle nje? Kutheni usithi rectangle? Ikona zine. Phakamisa. Phakamisa. Mchongeni lo. Mchonge. uzobe ntoni yena e uzobe iskwere very good siyafana naleya irectangle asifani sinamacala amane alinganayo very good uyayibona iibhoksi ziyakwazi ukhupha ii-shapes ezingafani good